बढ़िया यानी ठीक हो गए नहीं ठीक बट uh, उस दिन जैसा हाल नहीं है हाँ, बट आपके जैसे एक और आई बट आपसे टेन टाइम्स ज़्यादा डिफिकल्ट कंडीशन में आज breathe out breathe out easy nice छोड़ दो आप तो बेटर है टेन कर लो मेरी तरफ साइडवेज मेरी तरफ मेरी तरफ पहले easy easy एक बार स्टमक पे दोबारा breathe out breathe out relax easy okay आ जाओ तो अभी कितना बेटर हो गए हो परसेंट अभी यहाँ पे बस थोड़ा सा पेन रहता बाकी ये रिलैक्स्ड है तो अब ना आप एक्सरसाइज करो शोल्डर्स हम्म। की मोबिलिटी और दूसरी चीज़ें करो आज है फ्राइडे ठीक है मोस्ट प्रेबली आप, आप उस पेन से तो बाहर निकल गए हो हम्म। आप जो थोड़ा बहुत बचा हुआ है वो आप एक्सरसाइज से बेटर कर सकते हो अगर आपको फिर भी लगता है कि दो तीन दिन चार दिन पाँच दिन बाद रह जाता है तो एक बार आना बट एक्सरसाइज करने के बाद ही आना वरना मत आना क्योंकि वो टाइट होती जाएगी बॉडी हम्म। तो कल से फिर से एक्सरसाइज स्टार्ट कर सकते हैं ना हम्म, आज से आज से हाँ ठीक है ओके थैंक यू карту.